整親咩個 B 零？係係啊呢度呢度之前啊。整親下邊點樣整親？唔知之前急停嗰陣時，然之後扯扯，然之後坐一坐過嚟嘅痛。邊度？呢條？下黐線喎！誒，轉咗行喎！ <laughs> 唔係啊唔係唔會啊嘛？咩？同樣。 HBL 的球员自己出来开了一个健身房，然后给 UA 签约。现在是训练，呃，训练体能的教练跟球感。 可能你見啲職業球隊啊，加人啲東方籃球咧，開始係啲職業嘅人教。但係我哋中學生咧就係，即係又唔係好，其實可能咧有時跟啲大球隊學咗少少啊，但係又唔係話一個好整體啊、好完全嘅。咁啊變相咧，大家可能識嘅咧都係嗰幾個動作。但係誒，今日咧就係做科幻嘅體能咧。 佢以係變度，即係誒，而且佢本身亦都係个球，即係以前都係一個球。咁而變咗咧，你你你睇到啲動作嚟做完全好輕，即係同我哋香港球員完全有回事。我哋打身咧，都係有扯住佢係好輕、好輕、好輕鬆。咁啊誒，即係如果我哋係可以有個咁咁嘅體能狀況之後咧，你嗰嗰個技術就可以更加。 去提升，即係你可以用更加多嘅動作，例如好似例如，我哋香港人做唔到急停，就係做唔到急停嘅原因，除咗動作，本身個體能，因為急停比你向前更加難，因為大家向後嘅肌肉都比前，即係你嘅背肌一定比肌差，同埋你嘅大腿後側一定比前邊嘅肌肉四同一定差，所以好多人認為因為啲貨長期堆住啦，我哋咧。 排弱不禁風嘅球員啦，即系你見到佢幾瘦㗎啦。 做咗幾耐？兩個月，做咗兩個月，做咗兩個月咧，嗱，證明咧，係 Nike 啲鞋一家用先。Nike 啲鞋咧，Terry 咧，我哋講嗰啲勁啊！原來嗰位咧，高威教練咧，係個過咧阿基里斯，叫咗條阿基里斯。你見佢而家咧，即係佢嗰個身體個輕鬆程度。 即佢係即係你會俾覺得佢直情係一個職業球員嘅水平，所以其實即係當然佢有做誒修術嘅手術啦，但係其實诶即係其實我哋好多球員可能一開始香港咧，可能一開始誒打波嘅時候，因為做錯體啦，做錯體啦，咁啊令到自己受傷咗。尤其我成日同人講唔好做，千萬唔好做，你唔知點。 平常，即係包括佢以前都係，佢係心專得太重，跳完個籃板落嚟咧就冇啱掉。咁啊誒，一個正確嘅一個誒體能咧，好明顯係可以令到我哋做更多嘅動作，做更多嘅你嘅动動能力更加高。即係呢個咧係我哋，我我好希望每個球。 鞋，球鞋。 啱啱先个西錢。我細個咧係冇錢買鞋，即係佢哋呢個年紀咧，我落街场。係。 responde à 你有冇諗過點解要俾對鞋？點解？係點解要俾對鞋？即係我講下啊嘛，講下笑啫，系係俾嘅。送對鞋俾你真係冇乜所謂啊！但係如果一對鞋可以令到你哋一班人可以好認真咁去跑，喂，抵啦！有乜所謂？我起碼你學到個精神啊嘛，係咪？但係如果一對鞋都可以令你跑到起起地。 你都可以嫌佢唔吸引嘅，咁你都睇到你個質素去到邊㗎啦。冇鞋我都要攞第一嘅，所以我今日企喺度同你講嘢，唔聽講句，赤腳跑我都唔會輸俾你如果同你，因為我每一樣嘢都要贏。你見到喺 NBA 入面最勁嗰班人，全部人都係咁樣。喺我期待你係縮鞋嗰個。 你最低你係會覺得一開始係自我放棄啊！跑跑下就平明日日都跑都可以，根本對自己冇要求。即係我期待你哋啊！喺一對鞋入面可以令到你哋明白嗰個精神。你唔係喺度齋跑㗎，跑完係你嘅，訓練埋你嘅意志睇下有幾真誠。睇下好似你琴日嗰場波，就係你平時去翻嚟。 你而家今日每一日都可以發現到自己一個問題，每一日發現到自己一個問題，你每一日都有得有一個機會俾你改，睇下你可以改幾多。冇幾可，你可以連續四日鬥波同，唔知係長唔你。啱啱你哋係咪認為你贏到隔離嗰隊係咪？係咪？有啲人覺得我今日會贏係咪？嗱，我好想睇下你陣間會唔會真係贏到敵人啊！見到人哋睇界地。 Thank you.